नमस्कार इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सरल PHP अपलोड स्क्रिप्ट बनाएं यह हमारी upload.php फाइल में थोड़ा अधिक अग्रिम होगा हम हमारा index.php इस्तेमाल करेंगे उपयोगकर्ता को एक फॉर्म देने के लिए हम मुख्य रूप से HTML कोड इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वह इस विशिष्ट फाइल को जमा कर सके फिर upload.php में हम इस फाइल को संसाधित करेंगे फाइल की कुछ जानकारियां हासिल करेंगे जैसे कि इसका नाम इसका प्रकार साइज अस्थाई संचित नाम और कोई एरर सूचना यदि पाई गई हो एरर सूचनाओं का इस्तेमाल यह जानने के लिए कर सकते हैं कि वह पाई गई हैं या नहीं फिर हम फाइल को संसाधित करने जा रहे हैं और उसको हमारे वेब सर्वर में एक विशिष्ट डायरेक्टरी में सेव करेंगे इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि कैसे विशिष्ट फाइल का प्रकार जांचें जिससे कि आप इसे फाइल टाइप से सुरक्षित कर सकें हम यह भी सीखेंगे कि फाइल की फाइल साइज को कैसे जाँचें जिससे कि आपके पास अधिकतम और न्यूनतम फाइल साइज हो अतः यहाँ मैंने अपलोडेड नामक एक फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने मेरी इंडेक्स और upload.php फाइल्स बनाई हैं और यही मेरी फाइल्स संचित हो रही हैं जब वे एक बार अपलोड हो जाती हैं जब फाइल्स अपलोड की जाती हैं तो शुरुआत में वे वेब सर्वर पर एक अस्थायी जगह पर चली जाती हैं ना कि इस फोल्डर में HTML के लिए हमें एक फॉर्म बनाने की आवश्यकता है यह करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म एक्शन है और हमारे पास एक विशिष्ट एक्शन है जो कि upload.php है और हमने हमारी फाइल यहाँ बना ली है मेथड को पोस्ट के रूप में सेट किया है इसका कारण यह है कि हमें इसे गेट वेरिएबल में संचय करने की आवश्यकता नहीं है क्यों क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम नहीं चाहते कि वेबसाइट पर भेजे जाने वाले बाइनरी डेटा को उपयोगकर्ता देखे और साथ ही यहाँ हमारे गेट वेरिएबल पर 100 अक्षरों की सीमा है अतः आपके पास एक काफी छोटी फाइल होगी यदि आपके पास डेटा के केवल 100 बिट्स हैं ठीक है हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसे आपने इससे पहले नहीं सुना होगा यह इंक टाइप है एनकोडिंग टाइप जिसका मतलब है कि हम कैसे इसे एनकोड करने जा रहे हैं यह पार्ट होगा और हमें एक फॉरवर्ड स्लैश की आवश्यकता है और फिर यह फॉर्म डेटा होगा संक्षिप्त में हम इस प्रारूप को डेटा के रूप में जमा कर रहे हैं यानी बाइनरी डेटा शून्य और एक जिसे मैं यहाँ पहले ही बता चुका हूँ ठीक है हमें टाइप मिल गया है जिसमें यह एनकोड होने जा रहा है हम अपना फॉर्म यहाँ समाप्त करेंगे हमें अपनी फाइल के लिए इनपुट के रूप में कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी इस टाइप को फाइल के रूप में सेट किया गया है और हम इसे विशिष्ट रूप से माय फाइल बोलेंगे ठीक है पैराग्राफ यहाँ खत्म होता है और फिर हमें बस सबमिट बटन की आवश्यकता है ठीक है तो चलिए इसे अभी देखते हैं इसे बंद कर देते हैं फाइल अपलोड पर क्लिक करिए ओह चलिए वापस चलते हैं इनपुट मैंने यहाँ यू टाइप कर दिए हैं वापस चलते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें हमारा इनपुट मिल गया है मैं इसे ब्राउज कर सकता हूँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास फाइल्स हैं जिसे हम अपलोड कर सकते हैं ठीक है अतः इसे उपयोग के लिए और आसान बनाते हैं फाइल अपलोड करें इसे रिफ्रेश करते हैं हमें यहाँ एक अच्छा पेज मिला है हमें हमारा हेडर मिला है और एक फाइल को यहाँ अपलोड करने की संभावना मिली साथ ही आवश्यकता पड़ने पर खुद से भी टाइप कर सकते हैं और साथ ही हमारे पास अपलोड बटन है जो कि हमारी upload.php जमा करता है ठीक है तो upload.php के अंदर हमें इस फाइल के संसाधन के लिए एक तरीका चाहिए जो कि हमारे फॉर्म से जमा हुई है इसको करने का तरीका है कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का इस्तेमाल करें वास्तव में यह सही नहीं है हम इसका केवल एक उदाहरण एको करके बता सकते हैं कि यह सही नहीं है जब हम करते हैं और मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ हम देख सकते हैं हमें केवल एरे मिली है ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक एरे है चूंकि यह मल्टी डायमेंशनल एरे है कोष्ठकों के पहले सेट में हम फाइल का नाम लिखेंगे जो कि हमने अपलोड की है और इनपुट बॉक्स का नाम जो कि यहाँ से आया है जो कि फाइल है अतः हम यहाँ फाइल इस्तेमाल करेंगे और दूसरे में कई अन्य चीजें लिख सकते हैं और सबसे सहज और सरल कहिए तो फाइल का नाम है अतः अपलोड फॉर्म में वापस चलते हैं और इंट्रो डॉट को चुनते हैं यह यहाँ दर्शाया जाएगा अपलोड पर क्लिक करते हैं और अगले पेज पर हम intro.avi देखते हैं याद रहे यह हमारा upload.php फॉर्म है माफ कीजिए फाइल ठीक है तो यह इस प्रकार से था मैं अभी इसे एक वेरिएबल में संचित करता हूँ अगला हम देखेंगे कि मैं इसे अभी यहाँ लिखूंगा फाइल का प्रकार है अतः यह डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स है और हम रेफरेंस माय नेम इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हमारे पास टाइप होगा अतः यह प्रकार है या बल्कि हम इसे एको करेंगे जिससे कि आप इसे देख सकें और यह रिफ्रेश किया इसको रिसेंड करें और अब इसको देखिए माय फाइल इसे रिसेंड करें और हम यहाँ वीडियो slash avi देख सकते हैं आपने शायद यह कहीं पहले html में भी देखा होगा उदाहरणस्वरूप यह इमेज स्लैश png या image slash image slash BMP video slash avi और स्लैश mpeg या कोई और अन्य प्रारूप हो सकता है इस समय हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह एक avi फाइल है अतः इसलिए हमें टाइप में यह मिला अतः हम कह सकते हैं कि टाइप इन सब के बराबर है अगला मैं आपको साइज बताता हूँ अतः समय बचाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस कोड को कॉपी करूँगा यहाँ पेस्ट करूँगा और इस टाइप को साइज में बदलूंगा और इसको एको करूँगा आप देख सकते हैं कि आपकी जमा की हुई फाइल की ई प्रॉपर्टी प्राप्त करना काफी सरल है मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और रिसेंट पर क्लिक करता हूँ और हम फाइल का साइज प्राप्त कर सकते हैं अब चलिए कहते हैं कि हम इसे लगभग पूर्णांक 10 लाख बना देते हैं 10 लाख बाइट्स वास्तव में एक माफ कीजिए 10 लाख बिट्स एक मेगाबाइट होता है माई फाइल वास्तव में एक मेगाबाइट है अतः यहाँ 10 लाख मेगाबाइट डेटा है अतः चलिए इसे साइज नामक वेरिएबल में सेव करते हैं ठीक है सही है फिर अगला काफी जरूरी है जो है टेम्पररी नेम यह थोड़ा अलग लिखा जाता है जैसे टेम्प को संक्षिप्त करके tmp और फिर अंडरस्कोर और नेम यह हमें डायरेक्टरी देगा जिसमें यह अस्थाई रूप से तब तक संचित होता है जब तक हम इसे अपनी पसंद के फोल्डर में स्थानांतरित नहीं करते अतः इस पेज को रिफ्रेश करें रीसेंट पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि यह एक एग्जाम्प में जमा हो गया है क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ किंतु यदि आप अपाचे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पीएचपी खुद से संचय कर सकते हैं आपके पास यहाँ अपाचे होगा इसके आगे आपकी अस्थायी फाइल का नाम होगा आप देख सकते हैं कि यह नाम निरुद्देश्यता से उत्पन्न हुआ है जिसके पास tmp एक्सटेंशन है किंतु अभी यह हमारे लिए निरर्थक है अतः हम इसे टेम्प फाइल या टेम्प के रूप में संचित कर सकते हैं इसे संक्षिप्त रखने के लिए इसे टेम्प लिखते हैं और अंतिम एरर है अब मूलतः यदि सब कुछ सही है तो यह शून्य एको करेगा फिर से कॉपी पेस्ट और इसको एरर में बदलिए हमें अभी शून्य मिलना चाहिए क्योंकि सब कुछ सही से लिखा गया है और यह कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होगी यदि यह शून्य से अधिक है इसका मतलब यह एक एरर कोड दे रहा है जिसका मूल रूप से मतलब है कि आपके पास एक एरर है और चलिए कहते हैं हम इसको एरर नामक वेरिएबल में संचित करेंगे ठीक है अभी के लिए इतना ही इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपनी फाइल को अस्थायी संचयन जगह से आपके पसंद की एक विशिष्ट जगह पर लाकर अपलोड करें और हम क्या करेंगे कि हम इस एरर वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे यह देखने के लिए कि यदि यहाँ कोई एरर्स हैं यदि यहाँ पर एरर्स हैं तब हम इसे एको करेंगे और एरर कोड इस्तेमाल करेंगे यदि नहीं हम इस टेम्प को लेंगे और मूव अपलोडेड फाइल नामक एक विशिष्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और हम उसे लेंगे और उसे यहाँ वेब सर्वर पर निर्मित अपनी अपलोडेड डायरेक्टरी में संचय करेंगे और इसके बाद मैं आपको कुछ विशेषताएं बताऊंगा क्या यह जेपैग है हाँ तब JPEG चित्र को अपलोड होने से अस्वीकार करें या विशिष्ट फाइल साइज को अस्वीकार करें ठीक है तो भाग दो में मिलते हैं आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ देखने के लिए धन्यवाद